Den här veckan drar Drop-in sök och skrivhjälp igång på universitetsbiblioteket och där kommer det finnas både bibliotekarier och texthandledare som kan hjälpa dig med akademiskt skrivande, sökstrategier och studieteknik. This week at the University Library, our drop-in academic support is starting up. Librarians and Academic Support Center staff will be on hand to help you with search strategies, academic writing, and study skills. Kom och träffa oss och våra kollegor i Kalmar på onsdagar 13-15 och i Växjö torsdagar 12-14. We hope to see you in Kalmar on Wednesdays from 1 to 3 and Växjö on Thursdays from 12 to 2. Välkommen!